puta, puta. Y fue puta, puta, fue puta, puta, fue puta, puta, fue puta, puta, fue puta, puta, y fue puta, puta, y fue puta, puta. Vamos la fue puta, perreo hijo puta, fue puta, fue puta, fue puta, fue puta. Eso es un perreo hijo puta, fue puta, fue puta, fue puta, fue puta. Tengo miedo. Tengo miedo, señor. Tengo miedo. Yo sé que Dios y estoy. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo.